Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun mukaan sitten ehdottoman oikeat mielipiteet. Melkeinpä mikä tahansa aika on hyvä aika erota järjestäytyneestä uskonnollisesta liikkeestä, mutta Ennen vuodenvaihetta eroamalla nämä vältyt kokonaan ensi vuoden kirkollisverolta. Jos nämä taas eroat ensi vuoden puolella, niin nämä maksat joka tapauksessa kirkollisveroa ensi vuoden loppuun asti. Merkittävä rahasumma säästäminen on tietysti yksi hyvä motiivi kirkosta eroamiselle, mutta mitä muita hyötyjä siitä mahtaisi olla? Lähestytään asiaa vaikka pienen analogian kautta. Kuvittele Suomi, jonka julkisrahoitteisissa kouluissa opetetta saatanan palvontaa oppiaineena saatana seurakuntaa vanhempiensa tuella pakkoliitetyt piltit olisi lain velvoittamia opiskelemaan kuusi tuntia joka viikko saatanan palvonnan oppirakennetta ja historiaa. Perjantai-aamuisin piltit vietäs koulun juhlasaliin kuulemaan paikallisesta saatana seurakunnasta tulleen noidan tai nekromanserin levittämään ilosanomaa saatana ylivertaisuudesta. Yläkoulussa tai lukiossa kuuluisi keskusradiosta Luciferin ylipapin tai Maguksen tulkintoja musta raamattuun kätketystä viisauksista. Juhlapäivisin lapset vietäs uhrilehtoon tai mustaan temppeliin kuuntelee myyttäjä valontuojasta, ylistämään saatanaa ja laulaa ylistyslauluja Herrallemme perkeleelle. Opetushallituksen avulla kouluihin lanseerattaisi sieluvihollisvisa, jonka myötä esimerkiksi äidinkielen tunneilla – äh, kirjoitettaisiin runoja perkeleestä ja kuvaamataidossa piltit piirtelis kuvia demonien riivaamista sieluista ikuisessa <laughs> kadotuksessa ja <laughs> liikuntatunneilla vaikka ää, äh, opeteltais vuohiaskellusta black metalin tahtia. <laughs> Ei saatana. Ensimmäisestä kesätästä lähtien lapset maksas omista tuloistaan veroja saatanan seurakunnalle, jolla sitten maksettaisiin leveä elämä ammattisaatanan palvojille. Nämä voit vapaasti tässä ajatusleikissä vaihtaa saatanan palvonnan tilalle ihan minkä tahansa aatteen. Voit kokeilla vaikka aatteellista vihreyttä, kommunismia, kapitalismia tai vaikka islamia. Ei varmaan tän enempää tarvi vääntää rautalankaa. Kirkkolaitoksella nyt vaan on lakiin kirjattuja erityisoikeuksia, joita sillä ei pitäisi olla. Esimerkiksi vastasyntynyt voidaan liittää kirkon juridiseksi jäseneksi vanhempien päätöksellä ja tämä päätös velvoittaa lapsen sitten maksaan veroja omista tuloistaan kirkolle ja osallistua aatteelliseen opetukseen peruskoulussa. Miettikääpä, edes lasten vanhemmilla ei ole oikeutta lasten itse tienaamiin tuloihin, mutta kirkolla on. Kirkkolaitos vastustaa uskonnonvapauden toteutumista muun muassa tunkeutumalla peruskouluihin ja julkishallinnon toimintaan. Esimerkiksi Yleen taannoin tekemässä kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että isossa osassa suomalaisia kouluja ei kunnioiteta oppilaiden oikeutta olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen. Aito uskonnonvapaus tarkoittaa sitä, että kaikki yhdistykset, aatteelliset ja kaikki muutkin saatettaisiin juridisesti tasavertaiseen oikeudelliseen asemaan ja kirkkolaitoksen lakiin kirjatut eri oikeudet lopetettaisiin. Autoritääriset ja ylhäältä johdetut uskonnolliset yhteisöt on vuosisatoja pitänyt Suomessa yllä sosiokulttuurista ilmapiiriä, puhumalla esimerkiksi Jumalan vihasta ja kadotuksesta ja sallimalla kiusaamisen ja sosiaalisen eristämisen psykologisina painostuskeinoina. Jos vaikkapa jossain ministeriössä johtajat yhtäkkiä ilmoittaisi, että meillähän ei tänne muuten mitään naisia palkata töihin, ei varsinkaan johtajiksi, niin paskamyrsky olisi valmis ja keräjillä tavattaisi alta aikayksikön. Yksikään uskonnollinen joka ei varmasti uskaltaisi julkisesti puoltaa tämmöistä sukupuolisyrjintää ja työpaikkakiusaamista. Paitsi tietysti silloin, kun kyse on kirkon omista sisäisistä asioista. Silloin, kun puhutaan naispappeudesta, seksuaalivähemmistöjä asioista ja kirkon eri oikeuksista ja muista uskontokunnista, niin silloin tämmöinen kiusaaminen, syrjiminen ja eristäminen on yhtäkkiä täysin hyväksytty toimintametodi. Kaikista naurettavia väite, jonka mukaan Suomessa valtio ja kirkko on erotettu toisistaan. Suomessa uskonmenot on näkyvä osa julkishallinnon toimintaa, Suomessa valtio on vain välikäsi, joka kerää kirkkolaitokselle verorahoja. Ja meillä on itse asiassa laadittu ihan omat lait tietyille uskontokunnille. Tässä valossa Suomi muistuttaa enemmänkin teokratiaa kuin mitään sekulaaria demokratiaa. Julkishallinnon tietyille uskontokunnille myöntämät erioikeudet niin peruskouluissa kuin julkishallinnossa kuin muuallakin yhteiskunnassa on eettisesti äärimmäisen ongelmallisia ja niistä tulisikin luopua välittömästi. Tää ei ikävä kyllä tapahdu ennen kuin suuri osa suomalaisista vetää rahallisen tukensa kirkkolaitoksella. Kun meitä suomalaisia on lapsesta asti ja peruskoulusta asti aivopesty uskomaan kirkon jäsenyä autoaksi tekevään voimaan, niin sitä ajatuksesta on varmasti monien vaikea päästä irti. Mä muistan, kun itse vuonna 2005 oli eroamassa kirkosta ja se tuntui isolta askeleelta tyhjän päälle, mutta niinpä vaan aika todisti meikäläisen huolet täysin turhiksi. Kirkosta tai muusta uskonnollista organisaatiosta eroaminen ei tarkoita esimerkiksi omasta uskosta, omasta hengellisyydestä tai omasta jumalsuhteesta luopumista. Itse asiassa mä en ymmärrä, että miksi kukaan uskossa oleva tarvis oman jumalasuhteensa ja hengellisyytensä määrittämiseksi jotakin pyramidihuijauksen huipulla istuvaa auktoriteettia. Kirkosta eroaminen ei myöskään tarkoita lähimmäisten auttamisesta tai hyvän tekeväisyydestä luopumista. Itse asiassa ne säästyneet rahat on paljon parempi kanavoja johonkin oikeisiin auttamis- ja hyväntekeväisyysorganisaatioihin, jolloin ne rahat löytää paremmin tiesä perille. Monesti kuulee argumentti, että no kirkko, kirkollisveroa kannattaa maksaa, koska kirkko tekee niin paljon hyödyllistä auttamistyötä ja hyväntekeväisyyttä. Tietysti se vähän tekeekin, mutta jos katsotaan ihan numeroiden valossa, niin kirkon vuotuisesta yli miljardin euron budjetista noin 800 miljoonaa menee pelkästään henkilöstökuluihin ja ostopalveluihin. Vaan noin 40 miljoonaa euroa siitä reilusta miljardista vuosittain menee oikeaan auttamistyöhön. Ja siitäkin suuri osa on käännytystyötä, eli lähetystyötä ja diakoniatyötä. Kirkosta eroaminen ei myöskään tarkoita juhlapyhistä tai häistä tai hautajaisista tai kummeudesta tai kummeista tai mistään muusta sulle tärkeästä luopumista. Mä esimerkiksi oon ihan hyvin käynyt kaikissa noissa juhlatilaisuuksissa ja Mä juhlin joulua omien, oman perheen kanssa ja omien kavereiden kanssa ja kohtaan elämän gloria ja raadollisuuden omien läheisten tuella ja tukena. Ja kaavan tekijä siksi, mitkä uskonnolliset auktoriteetit ei heiluttele mun moraaliseen kompassin neulaa, vaan mun täytyy itse tietää mihin se osoittaa ja miksi. Jos mä johonkin Jumalaan sitten uskosinkin, niin mä luulen, että mä pystyisin tekemään sen täysin hyvin ilman organisoitua uskontoa ja sen nokkamiehiä. Kirkosta erominen käy vaivattomasti erokirkosta.fi nettilomakkeen kautta ja sen täyttäminen vie oikeasti vain muutaman sekunnin. Ja mä muistutan vielä, että jos nämä erot vasta ensi vuoden puolella, niin nämä maksat koko ensi vuoden kirkollisvero. Jos nämä erot tämän vuoden puolella, et maksa ensi vuonna mitään, puhumattakaan tietysti koko sun loppuelämän kirkollisveroista. Suomalaisen kohdalla tuo kirkollisvero on noin 1-2 prosenttia karkeasti arvioiden ja tuommoisilla Kahden tonnin kuukausituloilla se tarkoittaa 200-400 euroa vuodessa. Sillä rahalle on monella meistä parempaakin käyttöä. Tietysti kaikki nuo muut edut, mitä mä aikaisemmin luettelin, realisoituu sitten myöhemmin tulevaisuudessa, kun suuri osa suomalaisista on vetänyt tukensa kirkon erikoisoikeuksilta. Toivottavasti se tapahtuu mahdollisimman pian. Mun sidekick on edelleen nauttimassa maaseudun rauhasta, mutta ehkä ensi kerralla sitten